सेंटर टीम क्या हुआ ये कौन सा वार्म अप हुआ यार okay so will do marathon anthem Indore marathon anthem किस किसने सुना है किसी ने सुना है कि नहीं इंदौर मैराथन ओ चलो स्टार्ट करते हैं आई होप आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे बट हम एक बार कोशिश करते हैं कि हमसे अच्छे सुने so can we have running music Indore marathon anthem come on Very nice. Come on! ये दौड़ नहीं है कुछ कर जाने की आदत मेरी मुझसे ही ये दौड़ है मुझसे ही है मुझसे ही ये है मुझसे ही मैं दौड़ूंगा